tak. No tak. Dobra, Popo spotyka Dagmarę, następny shot. <laughs> Nie no. <laughs> Nie no, kurde. <laughs> Okej. Ja nie widziałem. No, no, do, końca, do końca. Do musisz. jest Kubuś. Ja, Dymanko. Zajebista przerób, przeróbka, kurwa. Wizualizacja prawdy.